Ez dituzu ezagutzen, baina faltan zaituzte. Zuk izan duzuna faltan dute, familian bizitzea. Nafarroan, adin gutxiko irureundago eta bosten eskamutil baino gehiago gazte egoitzatan bizi dira eta harrera familia batean astea espero dute. Bitartean, zuk lagundu ditzakezu. Soilik ordu batzuk astean, buru bat, oporraldi bat, zure familia egoera edozin dela eta harrera etxeekin lagun dezakezu. 2008ko erronka, adingutxiko laurogin neskamuti larrera erreferentzia. Nafarroa, bihotz handia. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.